Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Halal family welcome to the channel I hope you guys are having yourself a wonderful uh, day in today's video we'll be reacting to UAE training camp for uh, brother Habib he has a fight at the end of this month so stay tuned we're going to be right back with this video Welcome back guys, inshallah we're gonna get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end With that said, we're going to get started with our video. Готовлюсь, брат, на тренировке. Вообще, я знаешь, что не разрешаю. А. Без стука ко мне до комнаты. Открыта же была? Не, она открыта для меня, но не для тебя. Это мое личное пространство. Ну, так, в дальнейшем, первый раз я тебя решаю. Так, вот сейчас приготовил вещи, поставил сменную одежду чтобы холода не было после того, как спотею. Сегодня греплинг, потом лапы, потом бег полчаса, потом байк полчаса, потом качка полчаса. И три захода в парную по 7 минут. И все, хватит сегодня. Утром были спарринги. Производственная травма. <laughs> Вопрос есть? Давай, проваливай с комнаты. Что-то придало. Маска. Только одна жизнь, брат, я не хочу ее расходовать на барыши. Хоть мне вещь Дубай дадите, говорит, я отсюда не прыгну. Садится, мы короче, там, что-то Завтра я тебя вот так буду подкидывать. Вот, подкидывать и не поймай Он хочет, чтобы я ему Дуню завтра подарил, понял? Встаньте вместе, попозировать сюда. Встречки, да, понял. Почему оба на встречке? Места не бывает на встречке. Дагестан принимает. Me, I'm getting in shape. If you watch, I'm doing bike. I'm using the facility here, the best facility in the world. Uh, I'm getting in good shape too, because I have to. I'm working too many guys, so if I don't get in shape, I won't be able to keep up with these guys. My muscles, <laughs> look at muscles. Look at that. Look, I could show. Look, look at that muscle right there. Need a tan though. Needs to be tan. Да, хорошо. Чего ты утром не пришел? С госпиталя обратно? Я в отшок же, я это ночью поздно лег спать. Курбатаеву и Смейлом же с ними сидел ночью до Да, я вот с ним тоже по ночам долго сижу, но мы встаем по утрам даже. Не, я тоже проблем. стал брать Я тоже стал, я, я спрашивал Аира, тест будет, не будет, спрашивал. Он сказал, теста не будет. Ну, я говорю, брат, я тогда 3-4 часа спал, все. Я на утро не стал, потом стал кушать, готовить Таир уже. А я вообще не выспался, 3-4 часа поспал. Ну, Окей, okay, убедил. Из-за этого, брат, лег спать обратно. И то спать, и ты, знаешь, кто сказал, спал, и ты мне позвонил. Лапы, бег, качка. Спать. Одну работу сделай. Слава. Вы в школе как вместе учились? В школе Отлично. он не учился. Я так старался что-то делать, да, да, да, а старался, она просто он, так шоу, так переворачивал там вверх да, Да, да, да. Он в каком классе пришел к вам? Он, короче, <laughs> он пришел, он был пятым, не, мы были в пятом, <laughs> он вообще попал, он десятый должен был в пятый пришел. <laughs> Вот такой же он, в пятом классе вот такой же с бородой был. А ты, а ты что? Главное с ним где-то нельзя конфликтовать и все же, чтобы под это не попасть. Чанду несет, не верь, брат, Чанду несет. Ты кошмарил? он? Ничего не делал, а сам я самый примерный мальчик был в школе. Самый примерный. И я, этот, надо, когда вот заходишь в школу, я там, ой, вот, люди, примерные ученики, вот доска почета, да, моя фотка там весела. Ну, хоть пускай не за успеваемость, зато вот. Вот ты говоришь, что ты хорошо учился, нормально было. Это видео я выложу, учителя увидят. Если ты готов перед ними это сказать. Да, готов. Я до сих пор помню своих учителей. Хочу передать Э, салам всем моим учителям и пожелать им крепкого здоровья, долгих лет. Сейчас знаю, что хочу. Сейчас я хочу вот этим английским поговорить со, со, со своим учителем по английскому языку. Hello, teacher, how are you? How's everything? I hope you, your everything is good. <laughs> Ассаламу алейкум, рахматуллах всем. Я, короче, уже покатался на велике. Килом... Километров не знаю, минут, минут 40-45. Потом поплавал где-то 20 минут, ну, километр. И все, да. Завтра утром у меня спарринги еще. Субботний. Сюда. Сюда. кардио работа. Минута боремся, а минута крутим байк. Ну, пока нормально, но еще 20 минут работы. Только 10 прошло. Сколько раз постучал? Уже боец Белата не по кайфу говорить. Неразумно. Так, чисто. Отработки делаем. Ну, я его Тяжело. Я же борюсь с чемпионом, а не с каким-то уличным пацаном. Такое обиды нету, когда проигрываешь. Ему все проигрывали. MashaAllah, brother uh, Habib is awesome. You know, such a down to earth guy. He's a champion, uh, 28 and 0, and inshallah, he's going to his 29th uh, fight, which I'm hoping is going to be 29 0. And then the 30th fight should be fun. I'm hoping he gets to face GSP, and that will be awesome. Uh, and it's great, you know, to see that uh, he's basically around his family, like his friends and cousins and whatnot. Like, what a best way, for example, to work every day. You're with your friends and your, your family, basically, which is awesome. I have a lot of respect for brother Khabib. He, uh, as an athlete, he's outstanding as an individual as well. Uh, I wish him best of luck and I can't wait for uh, this fight. I'll definitely be watching it and let me know. Are you guys going to be watching the fight as well? And who are you rooting for? Make sure it's Khabib. <laughs> so thank you very much guys for watching this video.